What's up friends? My name is Leon and you are watching Leon Guerrero TV. If you get to hear me now So today's video, titingnan natin kung anong meron dito sa Hacienda. It's along Aguinaldo Highway bago magtagaytay. Let's go inside! Tara! Mura ba dito? Hindi, natignan natin. <laughs> Pero may mga ano lang siguro, selected lang na shoes. Parang factory outlet Ayan. na mga mura daw. Yung setup niya, parang US outlet store. Ah. Sabi. Tingnan natin. <laughs> sure ka. may mga damit din pala bukod sa sapatos. Ano mura? Mura o mapapamura? Mapapamura. Mapapamura ka? Ano, mura o mapapamura? Magkano yan? Candies kasi to eh. 800. 800. 800. So, mag-random tayo. Ito pwede ito pang opisina. Sapatos. Magkano siya? Flourish. Ang presyo niya, ah, 5145. Ang mahal. 499. Chinelas lang. Massimo. 380. Mga branded pala dito. Factory outlet ng mga branded. Ayan, may guest oh. Guest. Sa atin may guest. Eh. Guest. Oh, ito. Para siyang pila na naman. Tap. Havaiana. Alam. Bayanas ba? Dapat pala dinala natin yung main board. Ayan, bands. natin. Pasok tayo sa loob kung mura. Mura, mapapamura. <laughs> mura? Four, four, six, Pili tayo. Random. Ito, magkano. 3,000 3,199 tunay. Parang leatherette siya. Hmm. Parang synthetic. Synthetic lang yata. Ayan, magkano yan. 149 na eh. Ito medyo gamutan. Two six nine nine. Three hundred ninety nine. Okay yan. Tapos itong mga board short. 99. Magkano daw itong mga board short? Magkano sa board short? 399. 399 daw mga board short. 899 daw pero discounted 499 na lang. Ito naman tayo sa World Balance. Ito natin. 950. Hindi. Hindi? Bakit? Hindi daw. Magkano yan? Sabi, ano Sino natin to? Ito, 500 lang. 500. Ito. 950. Dickies up to 30% off and 1499 shorts by one take one pwede kang buy one take one mga t-shirt buy one take one converse ito pila oh mura din yata Nine hundred ninety-nine. Makana? Ano ba, makana ba original price nata? Ah, 2 plus sir. Two plus. So, 1,000 na lang daw yan. 2,000 plus revenue. So, ang baka rin. Hindi sir, 2,3 na lang. Dating 4, 5,93. Kailangan. 2,3. 50% off na. Ah. Parang airbag. Dito sa mga pambabae natin, parang 50% din. 2,199 na lang. Uh, dating 4,398. 398 to 199. Yung mga ano arrival natin, 2,019. broccoli. Ulit eh. Wow, may pambrella sino. Sorry. Check natin dito. Oregon Premium Outlet. Kaya tasan. Nandito ko. Halo-halong brand dito sa loob. Twenty percent off Nike. Yan, magkano yan dyan? Just 30% off. Walang price. Walang price. What the fudge? Thank you. Wala siya talagang price, no? Tatanungin lang. Opo, sir. Ah, dito. Diyan. Ah, dito, dito, dito mo lang pala titingnan. 7.5. Ito 20% off pa yun. 20% off na nga yan. Eh. Naka 20% na. Oh. Magkano yan? Magkano? 8,000. 8,000. Pay ko mo. Wow. Ah, ganda. Travel Magkano yan? Ano, from 4895 to 2395 2395 Paikutin mo 23 na lang siya Ganun Wow Adidas Bili mo na Walang cash <laughs> Walang cash May nagpili ka na? Wala <laughs> Wala pa Okay, dito mas mura dito sa loob eh. Mas mura dito. Kesa dun sa labas. Ganda. Magkano? 5,975. Rock. Sige, baba mo. 875. <laughs> Parang work ko lang premium outlet. Ayan yung mga brand na kinikater nila. Polo, Adidas, Wear 6, New Balance, Puma. So, kunikan. Pero yung main line nila dito, Nike. Hi. Te. <laughs> Ayan. Nike. Nike yung main product nila dito. Meron din silang ano, North Face. So I think that's it guys. Medyo mura nga siya daw, sabi nung dalawang pamangkin ko compare sa at iba. Pero halos pares din daw siya ng factory outlet dun sa may uh, Santa Rosa. Punta na lang kayo kung sa Santa Rosa o dito sa uh, park yata ito ng Odebare. Ito yung bago mag-rotonda ng Tagaytay. So if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Always remember, no hate, much love. Peace out.